Un mensaje al corazón es la palabra de Dios, es instrucción directa para su vida. Es por eso que lo invitamos a escuchar con toda atención este mensaje de poder, ungido por Dios, porque Dios tiene la respuesta y hay un milagro para su vida. Con ustedes, un mensaje al corazón. te adoramos, Dios. Cerramos nuestros ojos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Te alabamos y te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y tu bello Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Acerque nuestras voces. En el maravilloso nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por permitirnos estar en sintonía en este momento contigo para tu gloria, Dios. En el maravilloso nombre de Jesús de Nazaret, te damos toda gloria, honor, alabanza, honra, porque eres digno de todo y más, Padre. Por tu gran amor en el maravilloso nombre de Jesucristo, por habernos amado tanto y tanto para tu gloria, Señor. Por habernos escogido, por habernos formado, por habernos hecho desde antes de la fundación del mundo. Y te damos gracias en estos días, Padre, porque tu gracia y tu amor depende que para cada hombre la administración y la lleve y crea. Y tú nos llevas y nos enseñas por tu Espíritu Santo para poder movernos para tu gloria, Señor, en cada minuto, en cada segundo. En el maravilloso nombre de Jesucristo, es tuya la gloria, la honra y la alabanza dándote gracias por todo lo que has hecho, Dios. Pedirte por mi país, pedirte por mi ciudad, pedirte por todos los límites de nuestra Argentina y que tu bendición sea en gran manera, Padre, multiplicando todo lo que da la tierra, todo lo que das tú a través de la naturaleza misma de Dios. Bendito seas, Padre, por tu gran amor y por haber puesto los ojos sobre nuestra nación y sobre cada uno de los argentinos, Dios. Pedimos que tú seas quien bendiga y bendice, Dios mío, a cada pueblo, cada ciudad. Bendice los jubilados, los pensionados, los ancianos de Argentina, Señor, para tu gloria. Bendice a los niños y bendice los hogares humildes para tu gloria en el maravilloso nombre de Jesucristo, Dios. Porque tuya es la honra y la alabanza. Bendice a aquellos que tienen familiares en las cárceles aquellos que están presos, Dios mío, aquellos que tienen hijos, aquellos que tienen madre o padre en las cárceles para tu gloria, Dios mío, aquellos que están en congoja, en tristeza, en angustia. Tu palabra dice que tú los sacas para tu gloria, Dios mío. En el maravilloso nombre de Jesucristo, sea para tu gloria, bendiciendo, Dios mío, a cada hermano argentino, a cada hermano chileno, boliviano, ecuatoriano para tu gloria, Señor. acá cada hermano uruguayo y para Paraguay también, Señor. Te pedimos por Colombia, todo Centroamérica para tu gloria, Dios mío en el maravilloso nombre de Jesucristo, cada uno de los que nos escuchan, por cada anexo, por cada radio que cada día se levanta para tu gloria, Dios mío. En el maravilloso nombre de Jesucristo, declarando en victoria este día, Padre, para tu gloria. Que cada radio pueda salir para tu gloria, bendición tras bendición, para bendecir en el maravilloso nombre de Jesucristo a todos los seres que tienen que ser bendecidos, que puedan escuchar y conocerte más para tu gloria y escuchar tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba, Dios. Dios. Destapa los oídos. Gloria a tu nombre, Dios. pero tu amor me fue. Dígale que le ama. que la muerte. Dígale. Más dulce que la miel ahora y para siempre amor, pero tu amor me fue más fuerte que la muerte, más dulce que la miel. Y ahora y para siempre amor, te amo. Yo te amo a ti, te amo, te amo y te amo, te amo, te amo, te amo y yo te amo a ti, porque tu amor me fue más fuerte que la muerte, más dulce que la miel y ahora y para siempre amor, porque tu amor me fue más fuerte que la muerte, más dulce que la miel, ahora y para siempre amor, pero tu amor me fue. Más fuerte que la muerte. Te adoramos, te bendecimos. Más dulce que la miel. Te amamos te amamos. para siempre, En el nombre de Jesús, te amamos. Estamos mirando que Cristo dijo la venida y le pregunta cómo va a ser la venida, cómo va a ser la venida, Señor. Y después terminó diciendo, eh, eh, así también será como los días de Noé. ¿Se acuerdan? Que yo le dije, me, me parece, habría que estudiar esto. No tuve mucho tiempo a estudiar, pero esta mañana, o ayer a la mañana, Estuve mirando algún detalle, si usted quiere, lo repaso con usted porque usted es más inteligente que yo. Está en el libro de Génesis, el diluvio es el capítulo 7, pero antes, cuando, para que construye el arca es el capítulo 6, porque dice que hay maldad en los hombres. Y vio el Señor que había maldad en los hombres y era mucha en la tierra, mucha maldad. ¿Hoy habrá maldad en la tierra? No, dice yo todo miro con amor. Bueno, así dice la palabra de Dios. Mire, nos extrañó el pasado domingo cuando Jesús, porque Jesús dijo, eh, porque le preguntaron los discípulos, pero fue como que se lo dijo, no a los discípulos, sino a nosotros para estos tiempos, que dijo, no, no, pero fíjense bien, fíjense bien, que nadie los engañe, ¿eh? porque también será así como los días de Noé. Y yo dije, me parece que aquí no, es que quiere decirle que es así, pero me parece que algo quiso decir el Señor. Fíjense bien cómo fueron los días de Noé. Fíjense bien en la higuera. Cuando en primavera y el verano está cerca. Ahí nomás dice, viene el verano. ¿Cómo se dan cuenta? Ya nomás nosotros sabemos que nos queda junio, julio, agosto el mejor mes y septiembre el mes de las flores. Y después de, primavera viene el verano. Y lo saben, sí, le dijimos, Señor. Bueno, entonces, ¿cómo no se van a dar cuenta cuando está mi venida cercana? El carácter de los hombres ha cambiado. Egoísmo y cuantas cosas más. Y no le voy a llevar todos los que le vengo hablando en más de casi 300 libros. Y vio el Señor la maldad de todos todo hombre de toda la tierra y que todo designio de los pensamientos de los corazones de ellos era de continuo solamente el mal. El carácter dice Dios porque Dios conoce el corazón de los hombres, ¿sabía usted? Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, lo que pensamos, lo que meditamos, lo que estamos pensando, lo que usted está pensando de mí. Por eso esa bella canción que cantaba Marcelito recién y su músico, el árbol, decía, el que viene contra ti lo hace sin mí, Usted sabe, una bruja, dice, me estuvo, trabajando toda la noche y yo la estaba viendo y así en la ventana. Y dice, en el nombre de Jesucristo te este gato y la bruja la va a revolcarse en el suelo y se va a dormir. No, pero usted estaba asustado porque estaba viendo policía, policía, y, viene una bruja. No, le va a creer nadie eso. No le tienen miedo a las policías, menos le va a tener miedo usted. Usted tiene el poder del Espíritu Santo en su vida. Ustedes recibirán poder cuando haya llegado el Espíritu Santo de Dios sobre cada uno de ustedes. El mal está, las sectas están, las iglesias satánicas están. Y pero nosotros tenemos poder y autoridad de Dios. Quien viene contra nosotros lo hace sin Dios, porque Dios se ocupa de nosotros. Y entonces dice en Génesis capítulo 6 la maldad de los hombres. Porque Dios conocía el designio de los pensamientos de los corazones de ellos, que de continuo era solamente el mal. A tal punto que Dios dice, me he arrepentido de hacer esta generación. Qué tremendo, ¿eh? Se arrepintió el Señor de haber hecho estos hombres en la tierra. Y le dolió en su corazón, el corazón de Dios le dolió. Nosotros queremos que el corazón de Dios se goce. Gloria a Dios, con autoridad, gloria a Dios con amor, dígalo así, sin miedo, sin... ¿Sabe que antes los peronistas no decían viva Perón? Gritan fuerte, viva pero. Vía Peñarol, decían los borrachos porque no llevan presos. Porque puede entrar un otro y llevan preso a quien vivaba Perón. Entonces los borrachos decían, viva Peñarol. Los borrachos están borrachos, pero no son tontos. Sigo. Y se arrepintió Dios de haber puesto al hombre en la tierra y le dolió su corazón y dijo, traeré, lo terminaré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias, hasta las bestias, hasta los reptiles y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Cuántos Noé hay aquí? A ver, y aquí hay uno. Hay otro Noé. No es, sí es, sí no es. Dice la suegra, esta no era, no es, no es. para mí. A yo gracias, ¿sabe qué cosa hermosa que Dios haya? ¿Cuántos habrán estudiado? ¿Cuántos se habrán preparado para ser líderes? Más Dios miró el corazón de todos, están muy bien preparados, eh, eh, marcan bien la Z, la S, ponen los puntos donde corresponde, lo que va con B larga, con B larga, pero a mí me agrada el corazón de este inútil que estoy mirándolo de hace tiempo ya. Eso es Dios. Quiero decirle eh, algo, cierto, algo real. Cristo, diga conmigo Cristo. Es real. ¿Entiende esto? En medio de la adversidad, de la enfermedad, del problema, póngase en las manos de Cristo. Y si quiere decir, la sangre de Cristo tiene poder. No es una religión. Nosotros proclamamos, glorificamos y alabamos al Dios que vive para la gloria y la honra de Él. Y ya vamos a ver, ya vamos a ver si tenemos tiempo, primera de Pedro 5.5, donde habla que debemos ser humildes para encontrar gracia, porque Dios ah, ah, rechaza lo los soberbios. Qué tremendo, Mire, estamos en donde comienza la Biblia y lo estoy llevando casi al final. Pero hay una realidad por ahí, nosotros estoy hablando aquí mismo, no estoy hablando de afuera, acá mismo. Pedimos, vamos a, preparar, hermanos, y, por más que nos digan, yo les creo porque la verdad que sí, Medea tiene, la gente de Medea tiene mucho amor. La gente de Medea tiene mucho amor. No tendría que tener mucho amor, tendría que tener amor, porque el amor no es mucho ni poco, es amor. Pero por ahí tienen amor a corto plazo. El amor es para siempre. Vio que llega el gordo y se la ay, mi gordo hermoso, cada vez te quiero más. No le diga que... El amor no es así, un día más y un día poco. El amor es fuerte como la muerte para la gloria de Dios. Y Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Qué cosa hermosa cuando le comunica Dios a los ángeles y le dice, bueno, ha hallado gracia. ¿Y quién es ese? Ese es Noé. Sí, y porque Dios mira los corazones de las personas. Entonces, si usted tiene un problema, una dificultad, como nuestra hermana que, acaba de... nadie eh, eh, Nadia era, a ver, de la doctora. Eh, que sí, Nadia, Nadia y que ella, Dios sabía que tenía temor, Dios sabía que tenía miedo en otra, nación, en otro país, y hasta le recordó, porque amaba, dice que no hay país como mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, y es una verdad. Yo he andado por muchas partes del mundo, no hay país como nuestra nación. Y entonces dice, pero no, pero Noé halló gracia, el versículo 8 del capítulo 6, pero Noé yo gracia en los detalles que yo encontré. Hay una cosa acá, que en todas las iglesias puede haber presencia, eh, ah, no en todas, en alguna, pero en otras iglesias, congregaciones, no encuentra el Señor ahí la, la punta de lanza, el, ¿cómo se dice cuando se hace? El tizón que pueda hacer que arda esa fogata, no encuentra esa zarza en ese lugar. Dios me dijo hace años, no en todas las congregaciones estoy yo. Mire si va a estar en las iglesias satánicas. Mire si va a estar usted en las iglesias o congregaciones levantadas por los hombres, por necesidad humana. Los hombres debemos trabajar por el llamado. Los hombres que amamos al Todopoderoso Dios y nos contagiamos de su amor, no porque nosotros lo amemos a Él, sino porque Él nos amó primero. Mire qué hermoso eso. Él nos amó primero a nosotros y ahí aprendemos nosotros a amarlo a Dios. Gloria a Dios. Sigo. Fue lo más maravilloso esto. Todo lo que Dios venía mirando, no había uno, pero sí había uno. Dice, Noé es el único que haya dado gracia ante los ojos del Señor. Y la generación de Noé, varón justo era, versículo 9, era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. <laughs> ¿No le gustaría caminar con el Señor? Mire que sea las 3 de la mañana, son las 3 de la mañana. Y el Señor le levante, gorda, quiero caminar con vos. Y está parando y dice, ¿a dónde vais? A mí me supo llamar a las 3 de la mañana el Señor. Y yo le conté, creo que le conté. Pero me había mostrado una visión tan maravillosa, tan gloriosa junto que estaba dentro de mi hermano Juan Manuel Villarreal, que partió con el Señor a los 28 años. Y me mostró todo porque Él nos pidió que oráramos por él. Yo entré en ayuno y oración y me mostró todo. Y cuando Dios me habla y me dice, Raúl, levántate y vete al monte. ¿Vio dónde está hoy el semáforo? No, el semáforo, el peaje de la Piedra Blanca era allá. En ese lugar antes todo era monte, ahora hay casa más gaita, hogar tres. Allá me mostró el Señor y dije, si eres tú que me habla, abrí la Biblia y dijo, y llamó el Señor, no recuerdo cómo era, al monte pongaré a tal persona. Dije, allá voy, Señor, y vino un temor sobre mi vida, miedo, no temor. Arrugué, y dije, total, ya tengo la visión que tuve anoche, el sueño que tuve glorioso. Cuando se lo cuente a Juan y cuando le cuente a toda la congregación, yo estaba todavía, era, era nuevito, era un pichoncito. Estaba en la iglesia del pastor Galeano. Me dio miedo porque yo iba a correr y a jugar al fútbol para aquel lado. Entonces conocí el monte que era todo. Digo, si me, llega a el diablo en medio del monte, Dios, qué ignorancia. Dios. Por eso hablo claro hoy. ¿Cómo voy a tener miedo si Dios conmigo, quién contra mí? Aunque no vean nada, todo oscuro, usted pasa hasta la casa del diablo, si lo lleva Dios, vaya para la gloria de Dios. Pero ni se mueve si Dios no lo llama. Esa es la realidad. Me quedé. No, no dije me cree Me quedé y no fui, entonces no fui, dije, total, me acuerdo bien del sueño, todo y me dormí de nuevo. Al otro día amanecí y agarré la llave, todo, y dije, me voy a buscarlo a Juan, donde lo encuentre, no había celular como hoy. Cuando me paré de la cama, se me había borrado todo, todo, todo, todo, no me quedaba nada. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, hasta los pensamientos no borren la goma No me olvido nunca eso. Y tenía mucho que ver Medea en ese tiempo. Porque cuando le conté a Juan me dijo, pero ¿cómo no fuiste? dije, tuve miedo. ¿Pero a quién tenía miedo? ¡Al diablo! Pero no, no, no, no me habían enseñado ya fuera el diablo a mí, yo no sabía nada. Usted no puede decir, mire, me llamó el Señor y no fui porque el diablo, pero que le pego un patadón, y un puntazo. ¿Cómo no va a saber? Usted tiene poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Y si ustedes recibirán poder cuando haya llegado el Espíritu Santo diga Dios a sus vidas. Y a partir de ahí, gloria a Dios, está en su vida, está en su vida, está en su vida, gloria. Después me enfrenté tres oportunidades en Bellavista, que es la circunvalación, y en mi casa, mano a mano con el mozo. Y así le fue, pobrecito. Corría como loco y hacía las lauchas. Me enfrenté con Raúl, huyan de él. Tiene el poder del Dios de Yo tengo el poder. Dígalo usted, yo tengo el poder, yo tengo el poder, yo tengo el poder. Yo tengo el poder del Todopoderoso Dios. Ni la muerte, ni la enfermedad, ni los ángeles, nada nos puede apartar de ese amor tan grande de Dios, que es poder. El amor de Dios es poder. No sabéis, no sabéis que somos templo. No sabéis, no sabéis que somos templo. No sabéis, no sabéis que somos templo. Somos el templo del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Somos el templo del Espíritu de Dios. Por eso tenemos que cuidarlo. Hay templos más pintados que otros, más capas de pinturas que otras, pero hay que cuidarlo. El templo del Espíritu Santo es usted, usted, usted, usted, usted. Y Dios es tan grande que no hay manos que puedan santificar su casa. Él no habita en casa fabricada por humanos algunos. Los cielos no los pueden contener. Ah, ¡Qué tremendo! Dice que eh, las nubes son el polvo de sus pies. ¡Alabado sea Dios! Qué tremendo Dios que tenemos. Único y no hay otro como Él. Ya nos vamos, ya nos vamos. Hasta aquí todo venía más o menos. Y viene más o menos. Y ahí viene donde Dios le dice en el versículo 9 a Noé, que era varón justo, era perfecto con su generación. Con Dios caminó Noé y engendró Noé tres hijos, a Zen, y a Y se corrompió la tierra, se corrompió la tierra delante de Dios. Dios dice, qué mal que está haciendo este gobierno las cosas delante del pueblo, no, adelante de Dios. Adelante de Dios se miente, se mata, se hurta. Adelante de Dios se idolatra, se adora a dioses vanos y falsos se adora animales, se adora a personas y Dios es único, digno de adoración y alabanza. ¿Está contento? Seguimos, hasta ahí todavía mazo, mazo. Sigo, porque ustedes se han olvidado, yo no me olvido. Yo les dije, busquen porque algo hay los maestros, busquen con tiempo. Cuando Cristo dijo, en otras palabras, será como los días de Noé. Entonces yo me puse a, a buscar qué podía haber, pero con poco tiempo, soy sincero en eso. Y pues equivocado. Pero una cosa es cierta, que entre todos los malos Dios vio a uno. Y le agradó ese uno. Y era para muchos de ustedes, bueno, en el caso mío, un hombre como de 150 años. Que decimos, mira que el viejo, viejo tu abuelo. Tampoco es viejo tu abuelo. Viejos son los que no cantan. Viejas son las que no cantan. Así que si usted no puede cantarle una adoración a Dios, diga, ya estoy viejo. No, <laughs> ya está, ya está para arriba, Pero mientras cante usted puede tener 190 años y Dios se encargará de llevarla cantando para arriba, para la gloria de Dios. Debemos aprender que Dios es fiel. Que si Dios me guarda, eh, eh, yo creo que Él me guarda y me guarda en serio. Y que Él no me va a defraudar, Él me va a cuidar y me va a guardar. y confiado en ti, Señor. Sigue confiando, hijo mío. Sigue confiando. Yo no soy hombre para defraudarte. Los que confían en mí jamás serán avergonzados. Gloria a Dios. A esa toda la gloria. Y ya nos vamos. Y tuvo estos hijos. Y se corrompió toda la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Llena de violencia. Y mi oh Dios la tierra aquí que estaba corrompida porque toda la carne se había corrompido con su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todos estos seres. Dios dijo, dice, pero si Dios es amor, va a llegar el momento que Dios se cansa. Va a llegar el momento que Dios dice, hasta aquí llegaron. Ha llegado el tiempo, por lo menos yo tengo 41 años en Cristo que estoy proclamando la venida de Cristo Jesús que quiere entrar en sus corazones. Arrepentido y viviréis. Mire qué tremenda esta conversación. Versículo 13, y dijo pues Dios a ah, Noé, he decidido el fin de todo esto ser, de, todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. A causa de Dios, dice, ¿cómo, ¿cómo le va a pasar a esa criatura? ¿Cómo le va a pasar? No, señora, perdóneme usted. No, señor, perdóneme usted. No tienen la culpa Dios ni sus criaturas. Es usted que no sabe, que no aguanta más y capaz de poner en riesgo a su criatura por darse el gusto de usted. Perdóname que sea tan cruel. Quiero que tenga hijito. ¿Quiere que se más clara? Usted tiene hijita o hijito, su marido la dejó, se portó mal con usted y usted inmediatamente buscó otro. Porque no aguanta más no aguanta. Ay. Eso lleva a que sus criaturas después el diablo haga lo que quiera. Dios no tiene la culpa de eso. Acá Dios dice, y estoy mirando, no, hasta los animales están mal. Impresionante. Sigo, pero eh, tengo que cortar mucho porque la conversación termina así en el versículo 13 porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo lo destruiré con la tierra, y he aquí que no, yo lo destruiré con la, tierra. Haz un arca de madera. A continuación le digo, miren, para los que temen al Señor, para los que aman a Dios, que Dios dice, deja este muchacho con vos. Amén. Sí, Señor. No ¿cómo va a venir este grupo, este grupo? No, todavía tiene que venir. Yo llegué encargado. Si dijo, este va para ahí, no sea que te pongas en contra de Dios y te pongas a pelear contra Dios. Estaba hablando de y dijo, esta gente se ha portado muy mal. Pero no se olvide que el versículo anterior dijo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y siguió hablando y diciendo, esta generación se ha puesto así y así, estos hombres son malos, estas aves son malas, voy a traer la tierra, voy a sacar, voy a destruir todo esto. Y le dijo, eh, Noé, hace un arca de madera de gofre. Y empezó a dictarle todo lo que tenía que hacer, cómo le iba a pintar por dentro, cómo le iba a hacer división para los pajaritos, para los lechoncitos, para las chivitas, para las cebras, para todo, para todo dicho que Dios iba a poner sentido para que vayan al arca. Como el Espíritu Santo está trayendo las almas en estos tiempos para la gloria suya. El Espíritu Santo de Dios está obrando en tu vida. Y alguien fue y se acercó y te dijo, ¿por qué no venís a la iglesia? Y usted vino acá y dice, esto es iglesia, sí. La iglesia son ustedes, nosotros, los que componemos el cuerpo de Cristo Jesús. Dios es poderoso para hacer todo. Entonces fíjese qué maravilloso, dice, siete días. Porque pasando aún siete días, yo haré llover, dice Dios, sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No los hizo el diablo, lo hizo Dios. Él los hizo. Y Él los destruirá. Todo lo que quiso ha hecho. Pero entiende estos siete días que también vengo viendo y, pensando en este momento. Son siete días que Dios estaba demorando la partida del arca para ver si se arrepentían una vez más los que vivían en el pueblo de Noé, pero ninguno quería arrepentirse viendo lo que estaba sucediendo. El arca estaba en una loma bien alta a los que le empezó a llenar el agua se le entraba por las puertas, por las ventanas, sobre los techos, ni aún así querían arrepentirse. ¿Está entendiéndome por qué Cristo dijo, serán como los días de Noé? Eso me puse a fijar el detalle. Dice, no salió inmediatamente, sino que esperó siete días. Y ahora viene lo más fuerte. Estos son tiempos que Dios está, son siete días que Dios está esperando a los que tienen que arrepentirse, aceptarle a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y a los cristianos tibios, lengua larga y muchas cosas más, que se conviertan como se tienen que convertir. Que se vuelvan del mal camino y que vuelvan al primer amor para la gloria de Dios. Porque estos días no son días vanos, son días que Dios lo está estirando para que ustedes se arrepientan ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Para qué? El hombre que no quiere creer, creer Así escuchamos un mensaje al corazón. Miles de personas en Argentina y el mundo son bendecidas como usted. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.unmensajealcorazon.com.ar nuestro mayor anhelo es que Dios bendiga su vida y si el Señor lo permite, será hasta una nueva oportunidad. Un mensaje al corazón